Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo anterior a gente parou nessa sala aqui, que caramba, mais parecia uma sala de segurança com tantos guardas aqui. Esses guardas alienígenas que não paravam de, de aparecer. Aparentemente a gente tem que descer aqui e entrar naquele túnel ali. Aliás, naquele túnel ali. Então vamos fazer isso e vamos ver onde a gente vai sair. Tem que ser bem rápido. respirar e vamos lá. A gente parou aqui numa máquina. Bem grande. A gente aparentemente deve ter que entrar, abrir isso aqui. É, a gente abriu o fluxo de água. Vou abrir mais um que deve ir até, até lá no final. Até essa escada aqui já é o suficiente. Vai ser difícil passar nisso aqui, hein? Nossa. Por um segundo, cara. Se eu fico aqui... Eu morri. Um elevador de uma sala. É uma sala com equipamentos. Tá vendo? O barulho do traje quer dizer que aqui tem radiação aqui perto. Ah, é a supply, agora que eu li. elevador tá quebrado, a gente vai ter que ir na escada mesmo, na mão. Ah, supply de novo, ó. Eu ouvi um cientista. Gordon. Hello. Quem era aquele cara ali? Parecia ser aquele cara de terno que a gente viu no início. É, pra lá então. Laboratório. O que é isso aqui? Ué. É um portal, cara, ó. Eu vou entrar no laranjinha e eu saio no verde. Interessante. Aqui é o quê? pra cá não tem nada. laboratório que não abre. Cara, esse lugar aqui tá muito bem guardado, cara. Hum, um monte de portal. Isso aqui parece ser bem complexo. Vamos descer aqui. O que a gente tem aqui? Aquele mesmo lugar. Só que a gente agora vai passar por aqui. Aqui só veio só pegar vida e munição, então, parece. A gente tem dois portais aqui. Um provavelmente deve levar a gente ou deve trazer de volta. Tá, são os amarelos então que levam. Então ele cai nesse verde aqui. Então pera aí. Pronto. Aqui a gente tem um monte de portal. Ó. Porta 1. Aliás, 2, 3 e 1. Eu vou nessa aqui. Ele tava em cima de mim, cara. Ele andou em cima de mim. Então volta. É, esse aqui é o que traz a gente de volta, então. Vamos lá. O 3 não é. Vamos tentar aqui o 1. Ah, não. Eu tinha tentado o 1. Ô, oh, cabeça. Vamos tentar o 2. Tá, então é o 2, a gente tem que ir subindo. Né? Agora a gente tem aqui 6 portais. Aliás, mais 3, né? Totalizando 6. Aqui não dá pra entrar. Vamos entrar no quinto aqui. I hope those people in the Lambda Lab can get this under control. Como é, senhores? Tá, então pra cá abre, pra cá desce. Vamos descer primeiro. Ah, é a outra parte lá do supply. Ok. É pra cá. Vamos entrar no 6. se eu entrar no 6 de novo, eu tenho quase certeza que eu morro. Eu tenho que tentar descobrir onde é o portal do 4. É ali, ó. Então eu vou dar esperada mais uma volta. Vamos lá, quando chegar ali eu pulo. Foi. Nossa, tem mais portais aqui. Dessa vez tem mais três. Só que um aparentemente não tá funcionando, então a gente só vai trabalhar com dois. Eu vou pular no sete. cara. Acho que não foi uma boa ideia. Abri alguma coisa aqui. Dois. Abri a porta dois ali. Provavelmente a gente vai abrir acesso àquele portal ali. Um. É isso mesmo. Pelo menos a gente voltou aqui em cima. Para cá sem saída. Pra cá não tem nada. Subindo aqui. Sem saída, é pra lá. Tem um cientista ali. Vamos ver o que, ele tem. Calma, calma. Sou eu. Não precisa mirar essa shotgun pra mim, não. Vai abrir. Gordon Freeman, you finally found us. This is o cara. Finalmente achei vocês. Eu peguei é, tá 12. We suspect there is an immense portal over there, created by the intense concentration of a single powerful being. You will know when you see it. I hate to say this, Gordon, but you must kill it if you can. Yeah, you'd better kill it. of course. You owe us nothing, Mr. Freeman, but you've come this far. You know as much about these creatures as anyone. Enough to know that if you don't wipe it out, there won't be much for you to come home to. Yes. So, if you're willing, my colleague is waiting for you at the main portal controls. He will open the gates for you, Mr. Freeman. Do hurry. Don't forget to gear up, and I'll cover you while you're waiting for that portal to warm up. Beleza, vai me dar cover então? Deixa eu pegar tudo que eu preciso. Essa arma que eu já tenho, ó. Se não tivesse pego, ela estaria aqui de novo. Essa aqui também. Talvez seria um jeito de garantir que a pessoa pegasse. I certainly hope you received long jump training, because once you're in Zen, you will need it. I would advise you to practice before crossing over. Zen? Onde seria Zen? Zen seria o planeta dos alienígenas, é isso? Ele falou que isso aqui foi feito justamente para navegar naquele planeta. E pra gente ativar é Ctrl mais espaço, ó. Olha como é que a gente vai longe, ó.